Let's sing for the Kamen Festival. Let's go. Wait. Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong sigarilyas at mani sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upo, kalabasa, at saka meron pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-digid ay maraming linga na sweet again Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong sigarilyas at mani sitaw, bataw, patani undol, patola upo, kalabasa at saka merong pang labanos mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay marami linga. My God, this is... Yes.